有些事我都已忘记，但是我还记得，在一个晚上，我的母亲问我：“今天怎么不开心？”我说：“在我的想象中，有一双滑板鞋，与众不同，最时尚。” 跳舞肯定棒，整个世界找遍所有的街，都没有。他说，将来会找到的，时间会给我答案。星期天，我再次寻找，依然没有发现。 一个月后，我去了第二个城市。这里的人们称它为“美丽之都”。时间过得很快，夜幕就要降临。我想，我必须要离开。当我正要走道时，我看到了一家专卖店。 那，就是我要的滑板鞋。我的滑板鞋，时尚，时尚，最时尚。回家的路上，我情不自禁，摩擦，摩擦，在这光滑的地上摩擦。月光下，我看到自己的身影，又是很远。 有时很近，感到一种力量驱使我的脚步。有了滑板鞋，天黑都不怕。一步，两步，一步，两步，一步，一步，似爪牙，似魔鬼的步伐。摩擦，摩擦，我给自己打着节拍。 这是我生命中美好的时刻，我要完成我最喜欢的舞蹈。在这美丽的月光下，在这美丽的街道上，我告诉自己，这真的不是梦。一步，两步，一步，两步，一步一步，似爪牙，似魔鬼的步伐，摩擦。 摩擦。